Tu vois, la forêt, c'est comme la mer. Faut savoir nager Exactement. Oui, oui, doucement, doucement, doucement. Pas d'accident. Attention. Non, non, non, non, donne pas de coups. Laissez les enfants, j'arrive pas à me concentrer. Prenez tout ce que vous voulez. On n'a qu'à tout laisser ici. Ils verrons pas. Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt. Gina! C'est grave. C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous, à vos enfants. C'est juste pour quelques jours. Tu l'as fait enfermer, c'est ça la vérité. Et qu'est-ce que tu crois Tu crois que c'est facile pour moi Gina Vous êtes tous tarés ou euh, c'est juste votre père Oh, je je comme papa. Salut toi, Vite, de Jimmy le fou. Il pas fou mon père. Vous touchez pas à mes filles Ta gueule le vieux, t'es sérieux